Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для детей. Это костюм куклы. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюм в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. Давайте рассмотрим, из чего состоит костюм куклы для девочки. У нас товары визитка интернет-магазина Grand Start. И давайте посмотрим костюмчик товаре у нас головной убор в виде такого чепчика. Посмотрите. Розовенький. И здесь вот такие вот кружева. Здесь бантик у нас. Так вот это выглядит. Здесь чепчик, он завязывается на завязочке. Он просто лежал в упаковочке, а так положить его он выпрямится. Далее в комплекте у нас идет платьице. Вот такое вот ярко-розовое платье. Посмотрите. Здесь оно уже с бантиками желтенькими. Коротенький рукавчик. Рукавчик здесь на резиночке. И также с бантиком идет. По низу у нас идут кружева. Э, оно э, трех цветов, то есть розовое, малиновое и желтое. Подъюбник имеется в платьице. Вот такой вот из в сеточке, посмотрите. То есть платье будет пышное. Внутри по талии у нас вставлена резиночка. Так вот резиночка тянется. Сзади платьице у нас идет на завязочках. Такие вот завязочки. Вот так вот выглядит платье сзади. Далее в комплект у нас входит пояс ярко-малинового цвета. Смотрите, как красиво он переливается. Такой вот у нас пояс. И в комплект у нас входят панталончики такие, штанишечки э, в цвет пояса, малинового цвета. Они на резиночке тянутся. По низу у нас идет также резиночка, вот, э, тянется, и пришиты бантики. И также у нас по ножке идут белые кружева. Вот весь комплект, то есть платится пояс, э, панталончики и головной убор. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте Grand Star Trend.